Здоровенько були підписники мотогрупи Мопета Раритетович, також підписники сайту вагнармен.ру. З вами знову Лія Механік і це 26-й випуск відеоряду перекличку, як ви розумієте, з української мови. Теж він присвячений мопеду виробництва Львівського мотовелозаводу Верховина 5. Одразу е, хочу всіх попередити, що бак на цьому мопедові, який в мене не рідний, це бак, здається мені, з верховини 6 або або 7, я не пам'ятаю точно. Е, і в об'яві на продаж цього мопеду цей мопед зазначався як верховина 6. По факту, вже більш е, детальний розгляд його дав мені зрозуміти, що це все-таки верховина 5. І тут тільки переварений цей бак. Тут спеціальні кріплення, ось вони відмінні. Бак рідний десь знайдений, десь лежить. Я тільки зараз його ще не можу знайти. Даний мопед випускався з 1976 року, здається мені. Але точні роки ви вже прочитали у назві відео. Обладнувався двигуном модернізованим ША-57 в порівнянні з попередньою моделлю достава ША-51К. Хоча деякий ряд верховин 4 комплектувався ША-57 з валом і без приводу спідометра. Ша-57 е, був е, двигуном з робочим в'ємом до 50 см кубічним, е, діаметром поршня 38 мм, робочим ходом 44 мм. Розганяв цей мопед завдяки двом швидкістям до 45 км на годину, був задушений через зірочки головної передачі. Запуск був ще традиційний від педалей, привід заднього тормозу теж від педали, поворотом педалей назад. О, ну і чорт. Колеса всі ті самі улюблені 16-дюймові е, з шинами розмірності 2,50 е, на 16. Передня підвізка телескопічна механічного типу з пружинами, задня маятникова з пружинами механічними амортизаторами. Сидіння було в дечому уніфіковано з попередньою моделлю верховиною 4. Е, зараз я буду намагатися його відчинити, а мабуть це мені не вдасться. Тут десь секрет є. Є той секрет. А, нема того. О! Файно. Дуже файно. Хлопці, це це рідні музичні ключі на 14 на 24 комбінований і 14 на 10. Дуже рідкісна модель. Я вже і не пам'ятав, що тут коїться в цьому мопедові. Такий собі невеличкий бардачок похідний. Як бачите, е, на п'ятій моделі вже відмовились від е, напису цього, такі такі були металічні штучки, мото 50 чи верховина. І вже мото 50 було відлито на самих кришках. Е, Кранік КР-12 знаходився вже з лівої сторони, хоча це, це такий бак. Та, здається, на п'ятому, то що я бачу в інтернеті, Бак теж знаходиться з лівої сторони. Е, крила фарбувалися е, у контрастний колір, тут сірий він, більш нагадує молотковий емаль. Був відозмінений задній багажник, е, він ну, вже такий був із П-образного профілю, доданий з трубками. Більш цікавого виробництва, ніж верховина 4, яке можете бачити воно. От. По технічним характеристикам ША-57 перевершував е, Ша-51К, в нього було трошки відозмінений привід з коробки передач, а так само витискав ті дві дві кінські сили, 45 км на годину давав і більш ніяких модернізованих частин немає. Ну, тільки що більше проблем з тою коробкою. Переключання передач було ручного типу, без підказок, декомпресор, обладнання те саме 6-вольтове 18 ватним слабеньким генератором. От, На рахунок цієї ручки я не знаю, чи рідна вона, чи ні, здається, що ні. Але вона безпечного типу. Як бачите, спеціальні шарики, які в случаї, у випадку падіння е, захищає від проколу руку наїзника. От, от Ця штука, якщо вона гостра, як от з правої сторони, вона пробиває руку дуже боляче. Дуже боляча ситуація така. Ну, Як це потрапив мопед? Собі був він куплений у 2013 році, здається, я вже не пам'ятаю точно. Е, у е, Дніпропетровську, район Північний, у дідуся, там щось за символічні 700 гривень, здається мені, я вже не пам'ятаю всіх сум. Була спроба його завести, він не завівся, я пішки його доштовхав до себе, до гаража. Ну і потім трошки почав розбирати, потім вже мені стало з роботи не до нього, так він простояв до сьогоднішнього дня. У ну, планах е, по комплектації докупити рідний паливний бак. Десь він гривень 150-200 коштує через там такі декоративні резинки йдуть повністю на всю ширину баку. І отут було написано Moto 50, така алюмінієва вставка. З червоним кольором позначена цифра 50. Ну, а так, мопед комплектний, двигун треба тільки перебрати, поглянути, що там померло, здається, сонячного вал розбити був шпоночний пар. Запускати і насолоджуватись приємними поїздками на цьому легендарному мопедові верховина 5. Дякую усім е, російськомовним підписникам, хто переглядає моє відео з субтитрами. Е, для мене це важко писати по дві години ці субтитри, але я для вас намагаюся. Дякую всім україномовним підписникам, що переглядають моє відео для вас і е, саме і для всіх, хто, хто з України. Пам'ятаю ці легендарні мопеди Львівського заводу. Відео буде зніматися лише українською мовою. Е, хто ображається з моїх е, російськомовних підписників, які основна маса, вибачайте, хлопці, це мої особисті умови. Кому цікаво, той буде дивитися із субтитрами. Дякую всім за увагу. На все добре, хлопці. Бувайте!